Gimana gimana jogetnya? Iya. lagi lagi. Lagi lagi pakai lagu. Ya, pakai lagu ya. Pakai lagu ya. Gimana jogetnya? Ayo joget. Asik. Asik. Asik. Asik. Asik. Eh kasih tahu dong lu gimana. Iya. Yeah. Kampus. Kampus. <laughs> it's pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Gonna make you my number one, tryna make a Chulo, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno.